يا محمد بن حفيظة الهالة ما راه ترد الشيوخ ومنهجك منهج الشيوخ يا محمد بن حفيظة الهالة ما راه ترد الشيوخ ومنهجك منهج الشيوخ ساسك وفعلك قلطك مع معاه للعادات لباسة الجوخ اسم اللجا من مايل الوقت باراه تزيده صبات توقيت كبير وشموخ من ماضي الايام قبل الحضاره يوم البراء مردود والذيب مصلوخ فعايل الاسلاف زادت وقاره قدامهم صف المعادين مشلوخ في ساعة الضيقات فيهم سطاره يردون لا منها اعتزى كل مطنوخ شيخة عرب والعرب ولا وفقاره يوم القسم ما بين ليفين وشمروخ ما جات شيختهم بختم استعاره ولا بفعل منها للهرج منفوخ تاريخهم يصعب علي انحصاره بين العرب نسخ ولا هو بمنسوخ مجد بن اوسسه وقوه مجداره ترثتهم اللي زاد والموقف رسوخ الشيوخ يا ابو مناح يا حفيد ما راه على مدحك راسي يشوش ويدوخ الشعر صوبك لا تحدد مساره اصخر بيوته لو على قافية اخ ماني جديد في بحور الغزاره فكري عاف البيت صار ممشوخ يا شيخي اللي ما قبل طيب كراه يلي تنوخ الكايدة بالعزم نوخ حكم راي وفيك عزمه وجساره لو الليالي تظهر عيونه الكوخ تعطي لعرف الرجال استشاره لراحته للريال مع كل تختوخ فيك التواضع والكرم والنداره الله وتسعى لما صف لا صار مشروخ من عزوة للطيب مثل المنارة حلوين للصاحب وللضيف يد زرنوخ على شكره للكرم والظفاره كم عايل قدامهم يا ارض خرضوخ تمت وتسلم يا زعيم الاماره شعري ما ينصل زحازيح وشيوخ وشعري ما ينصل زحازيح وشيوخ شعري ما ينصل زحازيح وشيوخ شعري ما ينصل زحازيح وشيوخ